मेरी बहन की शादी होने वाली एक बार आशीर्वाद देने के लिए जोर जाता दिया मुझे दो हो जाएगा लेकिन दो हो के नहीं रहेगा नहीं कभी कभी कुछ लड़ाई भी होती है हम प्रेम इससे करते लड़ेंगे किससे लालू भैया जिस पे हक समझा जाता है उसी को डांटा जाता है उसी से गुस्सा किया जाता है आज होगी लड़ाई लेकिन हमारी लड़ाई भी अलग है हम अपनी लड़ाई में भी उससे प्रेम ही करते हैं कि हमें पता है कि करेगा तू ही लेकिन देरी क्यों करता है பட்டு பெயர் मजहा ओ नैया है मझधार श्याम इस पार लगा जाओ होली है असरार दयालु जल्दी आ जाओ श्याम होली है असरार मेरे भाव पूरे हो तो बाबा सुन ले कभी पूरे नहीं होते तो नहीं सुनता लेकिन दरबार में बैठा कोई ना कोई एक ऐसा प्रेमी जरूर होगा जो पूरे पूरे भाव के साथ आएगा और कुछ नहीं थोड़ी सी मदद कर दो मेरी आज थोड़ी सिफारिश कर दो मिलके बोल दो क्या है मजबा थोड़ा सा आनंद मिलेगा हमें लगेगा कि आप दरबार में उस तरीके से जुड़े हो जैसे हम आपको जोड़ना चाहते हैं वरना क्या फायदा इसके अलावा फिर भी आप लोग को बार बार मनुहार करनी पड़ती है इतनी मनुहार बाबा की कर लेते तो बाबा घर चलाता जितने लोग अपना घुटना पकड़ के बैठे और जितने लोग हाथ नीचे करके बैठे हो एक बार बताओ कुछ मांगने आए हो किसी उम्मीद से आए हो तो मांगने वाले के हाथ फैले होते हैं घुटने पकड़ के नहीं बैठे होते हाथ नहीं फैलाओगे तो दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा ये तो दरबार है उठाओ ना हाथ एक बार पता तो पड़े कि कौन कौन एनर्जी लेके आए हो उठाइए हाथ लेके एक दो तीन चार दिया भी होगा दिया दिखा दो एक क्लिक मारोगे दिया दिख जाएगा एक क्लिक करोगे आरती हो जाएगी वही आजकल वही चल रहा है मतलब उनको तो जिद पे आना है ना कि भैया नहीं हम गा रहे थे ये अलग बात है कि गा कैसे रहते कि हमें नहीं सुन रहा था उसको भी नहीं सुन रहा था गा के बोलो ना श्याम सुंदर गए तो बेचारा परेशान होके देखे इसको भी तो परेशान करेंगे ऐसे भी कौन से शरीफ बच्चे हम तो नालायक है हमारे ऊपर तो नालायक का टैग है और हम खुश हैं कि हाँ कम से कम हम नालायक हैं हम जिद्दी हैं कि हमें मिलता है आजकल वैसे भी शराफत का जमाना है सब